Ilman sinua olen näkymätön. Kuljen pimeässä, yksin. Varjot ovat läpitunkemattomia. Ohi suhisevat räikeät valot, joskus kaukana, joskus aivan liian lähellä. Tee minut näkyväksi. Haluan heijastaa sinua, jotta sinä heijastaisit minua. Heijastin auttaa näkymään liikenteessä. Kerro se myös hänelle, josta välität. Liikenneturva.